हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में हम सीखेंगे सैलरी को एडजस्ट करना जी हां दोस्तों यानी एडवांस सैलरी कोई एम्प्लॉय है जो सैलरी जिनकी पच्चीस हजार रुपए है या तीस हजार रुपए है कुछ भी जो भी हो वॉट ये कोई मायने नहीं रखता है तो मान लीजिए कि सैलरी जो भी है तो उसमें से पांच हजार रुपए या चार हजार रुपए उन्होंने एडवांस में ले लिए ठीक है अब जब एडवांस में ले लिए तो उस एडवांस को जब उनकी सैलरी मिलेगी मतलब पहले ही ले लिया दो जून को ले लिया मान लीजिए और एक जुलाई को या दो जुलाई को उनकी सैलरी पेमेंट होनी है तो दो जून को ही ले लिया तो अब जो पैसा ले लिया उसको सैलरी से कैसे एडजस्ट करेंगे ये दिक्कत है तो ऐसा अगर हमें करना है तो उसके लिए आपको लेजर्स बनाने होंगे क्या-क्या लेजर्स बनाने होंगे मैंने बना रखा है आप बना लीजिए मैं दिखा देता हूं कैसे बनाना है ये देखिए यहां पर आकर के सबसे पहले तो एम्प्लॉय का नाम देख लीजिए क्या है मेरे यहाँ राम सर हैं तो ये एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर राम सर का सैलरी अकाउंट बना लीजिए तो ये सैलरी अकाउंट बना लिया और सैलरी होती है इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो इसे मैंने डाल दिया यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में देख सकते हैं आप अब बाहर आ जाता हूँ और बाकी की चीजें देख लीजिए ऐसे के ऐसे रहेंगी और इसके बाद फिर दूसरा जो लेजर बनाया मैंने राम सर की सैलरी एडवांस का बनाया और ये जाएगा लोन एंड एडवांस एसेट में देख सकते हैं आप पूरा डिटेल देख लीजिए ऐसे ही आप लेजर क्रिएट कर लीजिए अब क्रिएट करने के बाद फिर बाहर आते हैं एक और लेजर बनाना है कि एडवांस लेने के बाद जब सैलरी इनको पेमेंट होगी फाइनल तो कितनी रुपए सैलरी जो है इनको मिलेगी कितना मिलेगा कितना बचेगा तो वो अपने आप आ जाएगा तो वो चीज जो है हमको देखना है तो सबसे पहले तो सैलरी जो एडवांस में इनको दी जा रही है उसको पेमेंट कर दिया जाए तो यहाँ बी प्रेस करके बाउचर में आ जाते हैं पेमेंट बाउचर में आ जाते हैं और यहाँ पर हमें रहना है सिंगल एंट्री मोड में तो यहाँ पर सप्लायर का कुछ इन्वाइस नंबर डाला दो जून को सैलरी मांग रहे हैं तो इनको दे देते हैं क्या करना है तो यहां पर कैश में दे देते हैं अगर आप बैंक से देना चाहें तो बैंक का एक लेजर बना लीजिए और उसके थ्रू आप सैलरी पेमेंट कर सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है और यहां पर सैलरी एडवांस का लेजर जो बनाया था राम सर सैलरी एडवांस वो लगा दीजिए लगा दिया कितना रुपए सैलरी दे रहे हैं एडवांस में मान लीजिए चार हजार रुपए दे रहे हैं ठीक है आप इसको यहां नरेशन डाल सकते हैं चाहे तो फिलहाल मैं नहीं डाल रहा इसको एक्सेप्ट करा लीजिए ठीक है ये हो गया सैलरी एडवांस तो दे दिया लेकिन अभी डेट कर देना है चेंज हमको मान लीजिए एक जून था ना तो सात कर देता हूं 2019 तो एक साथ 2019 को इनको सैलरी मिलनी है अब तो अब आ जाते हैं वापस कहां से जनरल बाउचर में आ जाते हैं अब सेवन प्रेस करके जनरल बाउचर में आ जाइए अब यहां डबल एंट्री मोड में रहना है आपको ध्यान दीजिएगा अब यहां पर जो सैलरी मिलती है उसका सैलरी अकाउंट का लेजर आप लगा दीजिए लाइक राम सर का जो सैलरी मिलता है ना वो अकाउंट लगा दीजिए तो मान लीजिए कि इनको बीस हजार रुपए सैलरी मिलता है ठीक है तो ये बीस हजार लगा दिया हमने अब यहाँ पे आ रहा है डेबिट तो डेबिट नहीं यहाँ पे क्रेडिट चाहिए तो सी आप हाथ से लिख दीजिए एंटर प्रेस कर दीजिए अब देखिए यहाँ पे आ रहा है राम सर सैलरी पेबल लेकिन ये लेजर हमको चाहिए नहीं हमको यहाँ पे क्या चाहिए सैलरी एडवांस वाला चाहिए तो ये ऊपर है देखिए यहाँ पे यही दिया हुआ है तो यहाँ पे लगा दीजिए कितना रुपया ये एडवांस ले चुके हैं तो चार हजार रुपया लिए हैं तो चार हजार रुपया डाल दिया यहाँ पे अब देखिए सैलरी पेबल इनको अपने आप आ गया है कहने की जरूरत नहीं है आपको ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा और ये सैलरी पेएबल यहाँ पे निकल करके आ गया यहाँ पे नरेशन में आप जो डालना चाहे डाल सकते हैं like salary paid to Ram sir rupees कितना दिया सिक्सटीन थाउजेंड तो ये लिख दिया सिक्सटीन थाउजेंड इस तरीके से लिख दीजिए ये काम हो जाएगा एक्सेप्ट करा लीजिए एंट्री पास हो गई आपकी आपको देखना हो तो गेटवे ऑफ टैली पर आ जाइए और ये एंट्री देख सकते हैं ठीक है अब एक ही एंट्री दिख रही है क्योंकि वो डेट चेंज हो गई है वो 2 जून के डेट में थी तो अगर आप वो भी एंट्री देखना चाहते हैं तो यहाँ खाली डेट चेंज कर दीजिए 2 जून कर दीजिए जे यू एन जून और यहाँ पे कर दीजिए 2019 इस तरीके से और एंटर प्रेस कर दीजिए अब देखिए यहाँ पे दो बार डी प्रेस कीजिएगा तो वो पेमेंट वाली एंट्री दिखेगी वो एंट्री नहीं दिखेगी और यहाँ पे देखिए करंट बैलेंस इनका जीरो हो गया है ठीक है देख सकते हैं आई होप की बात समझ में आ रही होगी आपको अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video